ekyegeza byebafaanizi baffe basookabasooka lwaki kakooza kakooza ali edita wa munansi hmm. munansi yali wa dp ngaoba talina peoples olwa upc hmm. naye oba tetiyasomanga peoples ngaamanyi byabulimba number one customer wa ate nga lupapula lulwe nambanuka soma wa munansi yali obote mm. ngate bati bakimanyi muwanga nalwanyisa munansi ngo wata sitisi omanyi nti munansi bamunyolerako ne mumotoka mumotoka mhm. ngaetambula hmm. ejimbuze kakuzi baya bakakuzi basirikidde information net bawandika kakuzi ono bawona omukazi muli agonja hey. yes. Ayurini. Oh, yeah. bawo yemwami kakooza yemwami kakooza naye waliwo sikande yaliwaawo ne batabukamu ate ne bakola bati ate bebamwabirisa ekyenga ne bajja era nga bamafiya beba mulimu hmm. nabeera mukyala kakooza wamaanyi nnyo nakola ki nenzembadde wanandabbe document kakati sebaana yayina security printers hmm. nga yekuba munansi ne bagitigomya ne bagiggala munansi batandika omunyola government yagigala eh. hmm. kakoozi oyo nga tava mu kkomera ku mulembe gobert yonole got relief ngaze mu national security fund akoza musajja mugezi nagenda neyesimbawo nakola atya kakati obote ye yasomanga munansi nabano bwe bali they don't listen to other radio and tv stations bawulira ffe nakati we bali bawulira bali kolola awo batudde bawulira so therefo weekend tebagendedde bulungi hmm. naye ate nga ne president naye nze situation egyalimu najigira dda nali najiwandiika dda ndeesa obutabu bwange busatu buno Eh, kano bakayita the invisible hand obutabo bwange buno bwembambuwandiika introduction ndeeta ekiringa olugero yestairo yo estairo yange mm. ndeeta ekiringa olugero oba stole yali ebaddeyo naye kubanga buli situation gyolaba wano mu nsi yali ebaddemu kikusuli yonna ekyolabamu munsi yali ebaddewo ate gwe otegeera nti ekintu bakinamu yinterest bamafia bebakontrolinga amawulire kakati gwe mawo omulabyeko ngaayina publicity who made a successful delegacy conference naye bagifulumya ebitya for debate likudis kakati ekyomwana omutwe gwe baali batuteewakadaga ekyali debate bamuziise tekiriyo kasita e, bafulopinga nga bakijja mumawulire kasita bafulopinga nga bakijja mumawulire bagezi nnyo kibayirako interest puli emputiivu bakuba sitoole naye naku zino mwenda engeri gyeyabaddukako sitoole ez'amaanyi ezinyuma tezikye tebakyazirina yali expert mu ebyo kati hmm. nandeka mu katabo kange kano mu kebayita uh, the invisible hand mm. invisible hand nagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 22 july 216 for god and my country dated 22nd july 2016 kaliko ekifaananyi kyakadanga bwe bumu ku businza okutunda nakakuba mu green nenkakuba mu red eno yero kadagayo koyakasoma me i don't mind <laughs> ogoka kubinawandika katabu kanawandika kugundi kubobi wine naye akagee teyakasoma teyakasoma ah, yakategeera luvanyuma nga bamubuulidde kubanze mm. mi the moment you consult people banaki otta ekintu kyo mm. tisibe responsed sit down and right nakugamba In his book, No Longer Ease, Chinua Achebe used the character Obi to demonstrate the problems faced by young educated Nigerians. Obi or Obi Ejuru, the mind is at last at, at rest, was named so because of his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a high-flying girl called Kerala. Kerala lived a high and expensive life that depleted his financial resources. Secondly, Kirala was an osu, a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian and locally, he would, all, he would allow his marriage, which he flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this is not mean disregarding culture i quote him we are christians but we can't marry our daughters the old man pointed out instead of disengaging himself from the kerala machine obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to kerala he was eventually arrested for taking a bribe even he, when his mother died obi did not attend the burial Obviously, case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in business. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found that the business was the businessman was overspending on luxuries instead of reinventing the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust the luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Kerala machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or are defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Ob oh, oh, Obi, who spent all his income on Kerala, while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. We take it. Nabagamba, the world war must say, ino continuation ya chinuwa chebe kandi wakaita no longer at ease kandi wakaita things fall apart kati ino continuation ya ya kandi wakaita no longer at ease obi ya gende wiru na asoma abao umofi ya progressive union vateka wichi vinachawe mm. Mm-hmm. ikisumisa abana babu wabagizi wakatuali mm. Mm-hmm. wiru basome obi baamgamba kusoma mateka ya somali ungereza mm. kakati kwa yada najakuwa no muwala kirala kirala yali osu osu mwana bwebamuzaalanga tibamusuula mu bibira ensolo zibalye kati abalokole basiramu baki abasoma eddiini abakatoliki nebabajenekakati bwebamukuza kirala ye yali amanyi nti tewali asobola muwasa kakati obiraga nti aa nze nja kumuwasa hmm. kitange mulokole munaddiini naye agane ebyo mbusimanyi nomuwala yali osu kozi yomuwala yayali akimanyi yalya obi sente bubi yayagalanga nnyo maama we lwa nsonga tiyakubanga girita ku ssomero wagikubako anti girita twagiteekanga eno wansi wa desiki ngaomusomesa asomesa nogikubanga endongo ate nogikweka ne bakuba abaana bonna mu kibiina nga gwegikubaasidaniti <laughs> naye mukugunya omwebyo <laughs> nanjikuba tikitikitikitikitiki nenjikuba nagiwulira omusomesa wasidaniti ate nga njikweka eno tafuuza naye bafuuza kakati obi yali mukubiwa girita eyo mm. nyina najerabira munsawo nyina yali ayoza engoye ze empale ye nemusala kati obi yakula ayagala nyo nyina nga buli kaseera alaba engalo zamaama we omusayiza olwokuteeka muwe naye nyina yafa teyaziika buli muntu yenna yamugamba nga okuva ku kirala nga takkiriza kirala mukubi wandongo nga bulabazaali abo baki namulya namumalawo kakati yamulemerako paka obi nebamukwata nebamusibamukomera olwokulya enguzi hmm. nembaga nti businessman yayita omukugu consultant namugaa kampuni yegenda kugwa nkolya financial gund report namugaa nti sente zikyakazi ekyoziteeka muki kerindiriza kukwejala byakuyagaana wy okwejala bya had bicam part era ogenda nobawulira wano nti omusajja awaddeyo okuzimba essomero awaddeyo ki ogenda okulaba ebintu byenga babikutte wy mm, mm. okwejala bya bicamu part and paso cannot adjust bwene webuuza nti abasobayi bamaikezira baani abo bonna bemuwulidde abacakaza sente how kiba aba tayinza kuba yakimanyiira kitundu kuye eh, nabagaa nti brain wit ayinza okufa tyabikoze abikola ki nebaga no omusajja eyamanyiranga good news natandika okulaba eyabeeranga ku tv ewe nalabanga agaba sente kati atenga buli walaba wonna wonna negative publicity mm, mm, mm, you can die you eh, can die eyali president wa nigeria goodluck jonathan bwebamuwangula mukalulu yamala ewiiki namba nga tewali akubye ku ssimu ye teriyakuba nagitwala bagikanike mukanika namuga nti neddasewo <laughs> esimu eh, namu naye toyina kukubira lwe yategeera nti badduka dda abantu power yagenda mm. negundi negundi kateeka y'omugenzi yabaga nti bannange kuwaliko sente bukadde nga busatu bidandiro bamugoba kwaliko obukadde busatu ku ssimu ye jabeeri kakati kateekaya azikuba ziggwako nabaga nti essimu yange yafudde erisivinga tekuba ntekuli eyatayimu but what is eyatayimu atakiwulirangako ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yayina abateekako sente mm, mm, mm. so kakati nono yalemera kulakiriza lyas life kampuni negwa naye mbagamba tinabakulembeze bwe bali mukulembera afunayo gurupu nagirowooza nti yakitalo yamaanyi emukolera nnyo nemukuba ekigu yemafeyo eno ginali mpandiika kumubiri kubira mukaaga akati museveni atasolinga nayo alwana nayo zino linagiraba da manyi weekend bagendedde enungi yabayodde bamafiya bonna mu statehouse <laughs> wagawuliddeko mhm. yabayodde mm, kyeyamaani ani onaba mu statehouse kakati baadde bamupangidde mbufe tuli ba commission agency biki biki biki ho nga ayina entuumu ya cdl bweti gwewegaanaki nagiteekako gwewegaanaki e eh, e eh. e ate mbu bagenza okulaba nga abajasi batambula betolere baga nti atumaze kati kati tuwedde <laughs> naye munnaabwe yabadde abanyumiza n'abaga nti aa ah, ah, ate mmwe bwe mwafuddeyo bannanga ekyanguddeko omusajja yangobye n'okungoba akasajja ne kangobyaku mulimu ogwange go temwagutwala waliwo yansonga mu olugala ayina emirembe ate waliwo musiru musiru agambwe agenda kunzita nabwereza chairman bwabwe message ajibalage mumubuze simukweri message kirumyandisi you even lose what he, you, you, you are trying to protect na tengo fude ndanda ye bwebali bagenda okumutte bulundi abatuusi najaga yabaga nti i know what you are going to do but this revolution is irreversible a tusi will never become president of burundi buyoya yakoze mistake buyoya bweyakwata power embankit on political reforms they shared embassies equally to see hutu baminista equally hutu tusi ngemotoka ya buyoya bagisindika ba busindiso giisa mu bujumbura basukuma nsukuma temubeera muliro he was excited natekawo okulonda bonna ne bagamba waliwo wano ekibiina kya nosemu kyatumayo abantu bemukyala bosa omulamuzi nebakomao nebaga nti ekyebulundi kyawedde yefubuyoya pefumes badle 60 percent abakutu abasinga tebakulira bulundi ndandayabamu omwezi gumukuba akalunga yeyogeza yokka koza abakutu bagezi babala bokis nga buyoya alina 15 percent abatuusi nebagugumuka yes these people were not interested in reforms the Hutus wanted the power. So the more reforms this man made was undermining himself. This is what he did. Wagati Bamanfia Walwagwe Aganti Bwe Gendri Tiaban to Basatwa Bakwe Mirubak Bemukome. Nabatwala Natutabameka Namuganda Abu Bodhi Subunawa Guzeba Gulibu Namba Mani. toyinaako kumusete guli akwagala okitegedde ga tekakkanako kakkanya ku bujoozi so bamafiya tebibagendedde bulungi oli ayinza okulowooza mirundi mwami museveni bwabanga alemereddwa okuditekitinga bamafiyaabategeddeantiabategeddetakkiriza ah, nebagabanobuli abasajja abo baali bazibu nnyo nga buli gundi yonna buli mukulu yenna abo bayiso bani bamilitary intelligence bonna babakwata nga information yonna bagikwata mu mawuli kati nga bo balina pulyemputiivu basooka ne bakukuba kutuusa lwebebankira ku nze nze naye nabastudinga dda the equation has been solved why they, this, they have problems now there is odio tebikyali bya bulimba odio kyobula akali kagambye ombutu omusajja aganye sente omusajja akozi nkukubyera ddugwe nga tovudde nawo egulo nasiibye wano nabadde ngenze waffe nange kuwabula ku mizinga nayemutulamutulebwemuti abo abasajja webatula bwebazibe the setback ekusogeeza sit down nti the man you are fighting is not easy mujoze ensi yonna mujijoze bwemujawo n'abantu bwemubateekawo nomubajjawo lwakinabalea kwena tetiyinza kubeera nakakuruupu kafaanana kati kwata pawa wano tetusigaza kantu wauli ako akasajja byekoogera tulina okubeera mu pawa tulina okukola tutya kakati nze twafiirwe wansereko saagendayo muwala waffe yafa nefiirwe omwana saagenda kuziika naye mbo nga bantu bambuuza ye musajja oyo musajja mulalu musajja nze ngamba manyi abasawo bonna bemulaba bebagamba nti bakwatiddwa covid-19 it was not true abasawo baali bategeeza strike bediima olwokubula ebikolwa naki kakati bano kyebakola ne babayita mu meeting babayita mu meeting nti discussion ne babagamba nti mulimu owa covid ne babayoola ne babateeka mu isolation center nga nange obinkwatiramu abamanyi ngende mulumbe bagambe bantekeko eddaku kumi nannya that's what they are looking for kati nze ndi informed kimisa kyamaani you are hearing me there is a big panel i saw a, a, a very big meeting nejjo baatuula they have been sitting kubanga ye bwakola kino kati concentration yaabwe yonna eri ku disumption of schools tiba ziri sente yazifulemesezo zibo zijja kukasaijja katugenda kukola mobairo gundi ambulance ezi eh, buunit amalwaliro gaffe gokka gegagenda okubeera aliko minded abaana bonna ffe tubatestinga eki apulaninga ah, bapulaninga nabagamba nti pulezidenti museveni nebwagenda mu emu 16 oba sai oba fbi olomwakulya intelligence tasobola kukolako anti kintu kifu ah, ah. kazibwe mumubuuzi kazi bwe yagenda ewa pulezidenti erwakitula yali kyamani wakakiiko akanoonya obululu tumeka accountability abayogera ne pulezidenti newajja omuwala nga yefudde aleese kyayi kazibu ayogera atensoni ya pulezidenti eri ku kazibu ono omuwala kyayi tamuteekamu kazibu aba afuluma bwati erwaki tulabamugamba ki nga amawulire gakuba tikazibu eyabba sente seeza ebidiba ati ate yali tazibbye speciosa eh, kendikumbuza speciosa has a big story engeri gyebamwerimine nze mbewunya abo bakazi bwe nga nkola nawe nga nkola nawe kyoba onoonya nyondo nkusabula the moment you sabotage me you are finished with self era oyo omusajja agambye nti ayina akagambo kamaliriza nako nti kunsi mukabuli ne muggulu the man wants to kill us why don't we eliminate him before you cannot nabewabutibwa kan ekisinga okunyiza bana uganda tiemiti bivunaza kati ngo kugula amasomero bizanyirwamu kati gwe otuwa mafia gundi government yegamba kino bali bagamba kiri aba masomero gati tugenda kugulawo and position ya government yeri kiri yambabo kuba sente za ready za kibaziba you open up schools ebizimbe bilibu ebitutira related echi amasomero bagabanja ateka nkubulire kati bwo gamba nti omusomesa omu taasomese muddala you need to recruit new teachers asomesa science abadde ava wano nagenda musomero eddala anti katiproblemu e gyemulimu nti where is you should have a meeting of stakeholders eh, mwe naye mwena babawamba bwolaba meeting ebayaabwe nga bo bebagiise era bali bagambye tugule ebibiina byabazadde tukole ki tukole ki pulezidenti bwanawunsinga fe tugambe nti tekisoboka but fomy amulakeamuhapeye pulezidenti akibajiddeyo how come tibyazalagira byonna bibadde implemented except the schools era there you have a problem you are digging a pit to cover another one obuzibuliwa nti oyo omusajja yagambye nti kale kakirabe kakati babbe makerero 15 billion or 20 kati baliokeza university bagyokeza how much money is go, is he going to use to rehabilitate the wound more than ya tuleke tube no kikutegeeza nti era yayokeza makerera alabika nga ngakulusiya nga eh, wanudde ngaakulutaliiwo kuva ffe mu kuwanu bwosoma criminology nze ebitabo mbisoma one six forty percent of the evidence remains at the scene of crime nti ogamba otya nti ate ah, ekizimbe kyazzemu nekikwata omuliro baali bakyokezamaana oliya bagambye nti waliwo mwayokeza temwamaliriza simple matter very simple one day they be arrested mu uganda government oluvaako ne bakwata eyakikola lumu bamutta 78 by 86 obadde olowooza nti abayokeza badde balina ekigendera kyobutagala kugulawo baba siru why do you burn one building kyo kyanga bina tebalina magezi ate yo kyanga bina nti omulyo gwavudde ku kino nekukwatana kino mhm. naye nzija nti ewange nga ekisenge kyange kyokka kyekirimenyeddwa of the evidence remains at the scene of crime omutwe ogutawunya gwajja gutya gwali gusibiddwa akulo yakulagako ekifaananyi engeri gye gwali raputi kubanga bwakulaga ebyali bisibye omutwe ogwo otegeera gye baabiguze hawukamu nti ku kamera e, e, e, omwana oyo ye baabijjeeko aafebwoawukamu nti esimu esimu eyakubirwanga gondi omuntu esimu eyali erisivinga bulisivinza okuva mu julay esimu erisivinga yasembayo okukozesebwa nga 15 incident lweyabeerawo ng'ogamba nze nti sikukwata ate bazeeyo n'amasimu gonna ne bageerezinga by the time we went to raise the phone Mr. had already taken over the the evidence akulota ina <laughs> walaga antikati issues was gase obadu cha ngambo cha makere wali yes nti okumanti bayo cha section eh, yes wamu yes i mean ogeti wali uo hgende lewa eh. butagula masomero concentration ya document sheri wali aa ah. hii eh. ndi akulu ndi agogumpa ubu one day mbadde nkunyumiza nti lumba amuta 78 86 president naatekawo akakiko ka human rights commission to investigate human rights atrocities from independence to when the nrm took over kadde nsoboka yagaana okgendayo yagaa nti bwe baba nga ebyabwe sibyogerako sijja kujja he died with his evidence mm -hmm. naye two incidents eh, emisango egimu okujanzanyusa ennyo one maliyamungu yatula n'amini namugamba nti bano bakulembeze tubatta abeddiini amini nakaba n'amaziga naga nti this one of the anglicans oyo kale naye discasolikimaani ebintu ebyo tabiriimu maria mungu nagaa nti bwosaaga the person who was going to be killed first was cardinal nsubuga she was traveling the following morning to rome naye omukube baali nabo mu meeting kasi mubula drove his cat night went to natet picked somebody namutuusa mu lubiri lwa cardinali ngaatravelinga kumacya namugamba maria mungu agenda kubatya mukuba togenda mm. kainaye nalimba yaga nti kainaye takyagenza era omayaguddemu ekisujja he did not travel kakati gwe olowooza otya nti maliyamungu did maliyamungu consider gundi kasimuobula nti kasimuobula who could know that kasimuobula could drive to cardinals palace of all people kasimuobula but at that time erubaga eh, waliyo bamuyitanga munsenyoli kanyi munsenyoli kanyi yali wamanyi nyeru bagafika jeno nga munubi era bali bamujesa buya ne sudan era immediately after ministry move we don't know i don't really know where uh, monsignor kanyi went ne the catholic church brought him here from southern sudan ne bamuteeka erubaga as an insulation against the cardinal evidence tefu kati musigundi oyo ekyaluwumu era nakyo bwekiri luwumu baga nti afiiridde mu kabenje seruwo yali akulya traffic amini gwe yalagira tufekete kabenje the mm. accident mm. wano mumaaso mabega wayimpiri e yaawo ekona eriryawo nti babadde bamwejja mu reset research nakwata searing negundi bamulaga driver abudu musa alimpinga seruwa stage dide kabenji yagira bamuleta akola kabenji akali fake seruwa was here from 78 to 78 70 to, to, to 86 seruwa was still a police officer he was picked akabenji ko yali successful yali successful mu custody management anti afuta bamuyita owa traffic mm. abakolere the police pathologist who said that rumo had died in an accident was still alive was picked nomugaa nti nti aa ah, ah, nze baŋŋamba rumu bamusamasasi 7887 how many years these people were still alive the key players were still alive the person who authored the document obatezibwa okulaya twacholesa and language was still alive and the document kuba yali samanyi kutypinga yali akiwandisiza mukono nga akirese mu presence office it was captured gand ask second the man was dressed kakati eh, abo bonna byakabwesa ani you will see the real killers of kawesa after this government kakati onga nti polisi egenda kuleta report ku, ku, ku, ku wednesday next week yeah, yeah. Yeah, yeah. ireti bano tibaleta baseruo but the practice in africa is the only person who subcommanaged it was a clever man nicolas piuti yatowuko ne by the time the kano government fell nga ali helpless buli muntu yenna eyali alina kulu kukutibwa kwobuko byali afudde that was nicolas piuti twaliza omuzanyisa the total man kubanga gundi owuuko naye yali musiru mumoye agende kenya asinkane buusi buusi naga sijja kulaba ku delegationi yonna njagalako omuntu ogo foreign minister wowuuko i can talk to that one not you owuuko yalikiriza owuuko naye yaligae nti if you are not seeing my boss nange tsijja ono ye yagenda mubusiru bwe waliwo lebagamba nti poliisi yesinga okubeera dati nti ate omuntu asinza okukola mu uganda kasinja ate owa poliisi <laughs> ate nze ekikkiriza ti temoment <laughs> owai novuma museveni ate nange nogamba nti atenze nti asinza okukola ate ali mu gavumenti ya museveni ate museveni yasinga okubeera nane epafoma ngaobwongo obwonna oyo mirundi tamuzaalangako idea kitegeeza nti gwe you want to create trouble for me sinza mm, mm, mm. hey. tukimanyi fenna nti wabulusigalo yafumba tubaita ba domestic assistance kakati nga webaza gundi tia ah, emmere eno ewomye nnyo muwala gwe eh, my domestic assistant ngenda nakuwako trip ogende okyaleko eh, london mubaganda bange the woman will kill her era omukazi mugeza ga nti a ah, sinze mama webaze mama yeyanyambye mm. eh. so therefore kakati bano ako kamu nababulira mu 2016 nti eriyo group which has emerged in government naye nga group eyo president agiigino walinze we must we must be relevant to muzeeyi we must be relevant to muzeeyi okay nebakuba buli muntu nebamwabya nebamukuba nebabateeka paka nebakwata kunze atasoboka me nti onzijo on, yali awe abo abaana ababiri enyondo bagiwonera ku lugwanyu muba mwasi ojeko pologulamu zange ozijje ku tv olagidde sebo ye ate president antudde mupresidence ofice tamuteeke mu kategole etafuna musaala ye sebo ate ikan give nolinjaku bakolenzigwa enyondo mu media center amunoti media center type kano nekagamba tumukunde nakagamba eriyo omulimu ewaffe gwa miliyoni ataano waliwo omukazi mukwano gwa balonda tebagala kuwoma nolinjoko nenyondo singa kadda singa kali sironko kati mu lusuku nakano singa kali wakajiji mu lusuku you are not premier around with me you have switched off my programs we shall never talk again tetukiddamu ku nsi mukabbuli ne mu ggulu oyagambye mbu njagala kubatta no era nabaweereza message chairman clarify to this man who doesn't know what I'm saying nti when I say nti kunsi mukabuli ne muggulu I'm not saying that I will kill you what I'm saying we shall never meet again we can meet in a mass grave we can meet in a prison cell we can meet on a flight which I cannot uh, avoid but never, never, nowhere else omuntu asobola okututabaganya eh nyina amuzaala ate naye tanazaalibwa okitegedde ekyo kakati eno mafiya gyalwana nayo nze by 2016 nali mazo giraba nti yefudde yakitalo teyogerwako erina amawulire ebba buli kantu konna nembaga nti bannange nabandika akatabo kange nti eh, moving towards self destruction mission nembagamba nti teriyo mafia efaanana ya uganda in many countries mafias spare certain things for their crusololo to society in zimbabwe eh, the police the zimbabwean police cannot get a bribe from a pocha why tualizimu kubayimiridde in ethiopia they have destroyed everything but they retained the Ethiopian Airways as a, a country's flag. Never know. Ababa na amasanyaze, nebaba na sente, nebaba za COVID. Kale imagine, abasawo mubatade konti ba ina COVID, mubatade mwa isolation centers. The hospitals are empty. People are running out from mubatade. Kuvamu bela wensi zaabu. Are these human beings? Okay. Kakati hako kamu. Dakika, zizi no zirimu endo kutuka kusawa. enya ezenkya yonako olwaleero kansoka uh, katono nyo nzijjawo messagi zino bwe tumala today tusobole okuba nga tugaziwa ampuliriza uh, okay tulina kyamaanyi kyetusobola okukola ku kuziyiza ensaasaana ya koronavayirasi ekisooka weewala okwekwata ku mumwa ennyindo n'amaaso n'engalo enkyafu buli kadde naaba n'amazzi amayonjo ne sabbuuni oba eddagala eritta obuwuka ekyokubiri weewala okukwata ku bintu ebikwatwako abantu abangi ekyokusatu ennyindo n'emimwajo gibikkeko bulungi ne tishu ng'okolola oba oyasimula oluvannyuma tishu giteeka awasaanidde obubaka buno bukutuusibwako bidco uganda limited abakozi ba white star magic detergent powder ne nange richard capati ngampo mu bulala nyongerayo ku katono swiswit banange capati ziweddewo ate olunaku olwaleero capati nakawunga bebisinza okutambula kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawooma bulala ebintu bino obigulawa eh, tonowulira kuluma nompya nakawunga ebya supremfla ah, nga nekwata mangu nkomu nkugambye abagiriddeko gitenda butenzi ejira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano okogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitaminsi mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto supreme fula esangibwa mu supermaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna supreme fula ekolebwa bano abamandera millars abasangibwa ebusega ku masaka roadi supreme fula a product of mandera group obubaka buno bukutuusiddwako maama owaddala saala saala mwana wange lwaki togondera biragiro ebyaba ebyobulamu yambala masiki yo kale jambale ku lwange nange njambala ku lulwo bw'oyambala masiki feno botu kumye masiki gyambale ku lwa maama era ni ne ku lwange saasaanya obubaka so si ka kovidi obubaka buno bukutuusiddwako mtn nga buva eri maama owa ddala mtn eruŋŋamizibwa ekitongole kya uganda communications commission Times terina kkomo mu kukuwa emirembe weefunire empeereza zonna n'ebisanyusa ng'oliawo mu mirembe gyo tulina channels ezikyamula abaana n'ezo ezisomeseza abaana ewaka obuzannyo waka kabi nga the generous dota ku novera eplus kosa n'amawulire gonna n'emipiira egisinga okunyumira kyangu nnyo wefunire dikoda ya star times tv screen oba solar system tugikutuusika awo wennyini w'oli gwayagala okukolera derivale oba okubikutuusaako tukubire ku noti 317 1 7 star times go better life let's go bwoba onoonye ekyokunywa ekisinga okuwooma orange sky view yasinga kati wetegeke anti orange sky view ajja kukumalako ennyonta mu kaseera akasana wekememulira weze bujja ng'akumalako ennyonta kati tukyusizaamu onywa sky view annyogoka ebintu byonna bidda mu nteeko sky view gendera ddala ku nkomerero orange sky view akolebwa ba reham refresh yourself with a cool fantabulous sky view sky view go extreme sky view orange is a product of the reham family okumala ebbanga ddene kati house of zaka and wakfu uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kukuŋŋaanya zaka okugigaba eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateesobola bannamwandu n'abavubuka nga tuyita mu kutondawo emirimu okuweerera bamulekwa ebibiina by'okwekulaakulanya okutumbula ebyobulimi n'obulunzi wamu n'okuteekawo ebintu ebivaamu ensimbi eziyimirizaawo obusiraamu oba kiyite wakufu buli muntu yenna tola zaka mu maali ye aba atuukiriza empagi y'eddiini zaka ejjibwa ku bintu ebivaamu ensimbi ng'ebyobusuubuzi ebyobulimi n'abafuna omusaala eri abo abatuusizza osobola okusasula zaka ng'oyita mu bank oba ng'okozesa enkola eya mobile money ku ssimu 077 22 12 21 oba 070 mukaga atano mutano kumi na mwenda kumi na mwenda oba nojja butereevu ku ofiisi zaffe eziri ku prot mwenda periman garden old kampala opposite old kampala primary school house of zaka and work for uganda ku lw'okutoola zaka mu maaliyo stay safe. If we all follow these recommended global guidelines, we can help stop the spread of the novel coronavirus. Wash your hands frequently. Avoid touching your eyes, mouth and nose. Cover your cough with a bend of your elbow or tissue. Avoid crowded places. Stay at home if you feel unwell, even with a slight fever and cough. If you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early, but call by phone first. Stay aware of the latest information from your local Local Health Authority. For more information, contact your local health authority. This message is brought to you by the Coca-Cola Company in the interest of public health and safety. nasoweyan primary school somero lya mulembe nnyo lyadde ne boarding abasomesa bonna batendeke mu environment ey'omulembe nnyo ebisale bisobokera ddala eri buli muzadde abaana basula bulungi balabirirwa bulungi music das and drama tebenkanika fiha nasoweyan primary school basangibwa mpererwe gayaza road noti musanvu noti bbiri kyenda mu mukaaga kumi na mwenda ana mu ssatu ye fiha nasoweyan primary school sick knowledge from crado to grave okay tuli ku mukutu ogwa paalo of africa radio kikumu musanvu katonyeze mwenda fama ekkola ery'omuntu wa bulijjo abamutawanya nakawandiika osad on wednesday first january two zero twenty completed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 eh? weyanshumiryetingi mi nokolema agambye ababukedde mu be buli lunaku emyezi ena that money that money the money you collected from myazi mabugo you one did eternity accompanied by kulubya ejyoguli omwiri bagwire oyoomulenzi yali amanyi tibasobola omutwala kabangale mhm, okujoga kwe okujoga kwe kutu yagambye tinze banayina dda ku nyanja nteeka lyato kudduka kani kagamba akalala that man is dangerous the embassies are reading his gundi kugundi president ya prevailing ha obata mprevailing over kuba we are cornered are we going to die here bantu bagenda kututa has exposed us to the people the international community will grab our assets we cannot move tetujja kuva mu ggwanga let us eliminate them you cannot it is too late this group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 They target leaders who are not in their camp to be defeated in, in elections. However, this group will never succeed. Writing when? One, no group can be allowed by the population to usurp their power, whether by force, coercion, or bribery. Furthermore, Professor Agenti Obutabu Bwangebona Buyina mu library. Furthermore, many members of the mafia group are not popular. They will obviously spark off a nationwide resistance, which they are fearing now. and it could lead to a violent revolution. Therefore, maintaining their presence means that we agree to be humiliated by members of this mafia gang. This can work in the short term and cannot be a permanent solution. It again, never would it. Professor, you are listening to me with your group at Kololo. I was watching in the morning kwebali batudde noyo omusajja asireteninga okunzita gundi ye yonna ngenda giteka ku social media ejogulyo kasajja gwerikugweremu ddala profesa ndamugambye nti what you don't know about me when you intimidate me i harden when you humiliate me i harden more kakati eyo ye gurupu kati gyalwana nayo pulezidenti gyalwana nayo nemakamalize nakana akatabo state house cas nakawandiika ddi state house cas nakawandi ha bakageze tekaliiko omanye kati ngenda mu printing nenzijayo kamu nakugamba nti mm -hmm. It should be noted that the mafia gang that is around the president wrongly believe that he cannot be defeated in an election. They also believe that in case of defeat, another member of their group would replace Museveni. I strongly doubt whether the mafia gang can succeed President Museveni. Whoever success succession politics will appreciate the following. political power is among other issues who gets what and when therefore political organizations strive to make their members happy bano balia bokka buli omu ne bamukuba buli ewali bakuba lukwaga omuwala ono abeere permanent secretary kyafu shasript what is planted obujosi bwonna bwonna omuwala ono bumukutteko ne bakuba nassale ne bakuba gundi inginiya gundi sabanakitta ne bamugoba mugundi muyinula bobalyemu ssente buli wamu none bakuba abantu buli omu bamukubye tekisoboka if you want to politics operational alliances and comradeship toyinza kulya bulikomu nga buli abantu bonna bakuyimirira mukkubo lyo ngaoyo omusajja omusiru bwagamba we must maintain power tolokosi ngaogijjawo bajja kudusa emisinde wano kalenzi gwe tojja nakajiiko toli kajja mu nyumba mhm. nkubuulira it is also said that anybody who wants to jealously protect the status quo must have a selfish reason to do so in many cases the traitors do not worry about the change the change of government greed many government officials are suffering from the kappa mentality kappa a cat can eat a pregnant rat forgetting that it will starve if all the rats get finished it does so as if it is ready to eat grass in future bwe bakola teri project basajja abo gye batabba nobabuuza ndikakiti mumwe chino mchonona msenyezi mkonona chino gundi reya mjiba chino mchi ne yemu nsege nda kupera wetia baru wala kapa mentalite kapera ne mese yorubuto ndi na yugwe bazukuruwa baridi yaji ti baridi umudu kare sebo baridi umudu ha baridi umudu professor abana po baridi umudu ne yungu gamba taking a people for granted this type of thinking categorizes people. For, for instance, when a younger woman loses her husband, she can be taken over by her brother's in-law or somebody else. Likewise, the Ugandan mafia, mafia believes that once a person is undermined and removed from a powerful office, they can throw him somewhere and share the spoils in peace. I wholesomely reject this belief, and that's why I refuse to occupy the office in, uh, of a presidential advisor at the president's office because the whole agenda was meant to humiliate me to the man, the bone marrow. Tisobola. Eri jogo lyo mwenno likubira wo kuba nali mazo bastardinga. To once they remove you, bonga pa just sent 5 billion was taken. Embwa bajisule ku jirikiti. How can you say normally the Baganda put a dead, a dead dog on jirikiti? a living dog cannot be thrown on a jirikiti nalinja batira bwereri tomat muteka mukate guleta fana musala gwe wono kalenzi gwe bajako pro jake mukate bakube bakute ne hoteli bo babuje ejo ejo gole kugwere dala mutu you kill me how entalo zone ba mafia zigenda komadi ah ah nzerolo yange yawide one i fought for seven years to prove to the president I was innocent. Lwachi bali baleta 10 billion. Nazi bakwata ku. To prove ya yimwe ichono inchifuna. Two, the president in audio has managed to get a contrary to previous occasions where they could deceive him. They cannot now deceive him. The voices are there and they are panicking. Lolo yange with ejo gondi. Bi umure, umure nso yobu cha joga bantu abadita natuka mumbere eno. kena kubuza kagite wakazemu eh. bwetuogera ku muliro gwabadde emakerere no government ba mafia hey. Eh. ne tuogera ku kubine biri mu kibina cha hey. Eh. babwe no government ba mafia ante babwe ni ali kwa chino no government ba mafia uri akatunanyo ba mafia babanga bali buli hey. wa why hey. museveni rwachi ah, takiriza ah, naba wo buvuna that is your stupidity why ndi ba mafias bo balwoza kati ngoyo byagambi nti anti babadde batunonyerezaako 20 billioni zetwabba emakerere nti kakati mukukyokya yafunye eki anti twogedde eh, agambyeagambyeyafunyeekiwakanya reopenkakati esente eh, twazitutte ate agenda era era kakasajja ako kakubye mangu nnyo ng'abakyayina bwe bagenda ogizaawo era akasajja ako kayanguwa mangu nnyo ne kagamba nti abaana bagundi kalonkinze fandi erabirira abaana bakagezi gwe wali obatutteyo kasajja gwe wandudde balikayo nze ntundu emidia yabe two hundred schools private schoolsbtegajja kudda mu ssomero how can one reject a hungry man reject food however little it is muntu ki muntu ki owa private school nga bamugaye nti abaana bakomawo akawunti ye ebadde enkalu kukan reject this anti rent bamusibye eh, bamugadde kubanga president yayogera nti let us have the minister ministry of education and health can find a way of helping private monitor nejja nabyo what type of newspapers do we have eh, temuli mbakubirawo nembategeera nti the moment era nagamba abaana bange nembaga nti letimiteriyo baala tibajja ziggula for two reasons museveni kyagala mwenge era kyova olaba nti nze bagambanga nti ajja atamidde ne batuma owabukedde oyo gundi seeguya ajje ankube ekifaananyi nga nnyo omwenge ku makya nensigula ecupa ttaano nensiteeka ku mmeeza kajja kasooba kati kaso nenkwata ennyondo yange nenekweeka kakati ku kajja kayidde nnyo nekayingira mu ttooyi najja seeguya mu ttooyi teyekwekwe yekwekweyeza mu kkubo ne kamera nze najimukanyugira nemugaa nti okomanga bowona yatema <laughs> line dene nalisanga jo ne ndikwata ne mungalo edene lyabukedde eri tulina we twasisinga omugale gwe eyo bod eyo ne yalibadde strobos tonokuba ebikondo oli wa lugambo weyo bod yowusi nesiyozovu bod enaje mirundi hmm. bamafia bali mukibiina kya bobi wine kakati bobi wine has a problem which he does not realize mm. bobi wine was moving very well bwere bwero kakati okufuna pati kyekyamuleetera obuzibu hmm. because buli olabanga ensonga nga teggwa gwogera notunulira ensonga era waliwo omu ku bantu ba bobi wayini ewamaanyi yankubidde semu taginkubirangako nembuuza kiki naye sijja mumwogera nti musajja onanjagazaki because decision making tukisoma everything must have a purpose, a decision. When he decided to ring me, what was behind him? when you look at the legal aspect, of which we four factors. One, omusango gwake nagwe ogumaze emyaka etaano gusalibwa gutya era bobi wine's lawyers should take a time to look into the akena case five years, the Akena case has decided, arising from what? The way they organize the delegates conference. Mm. This is the argument. But the delegates conference here later Bobby Wayne power was it organized? Yeah, organized. He answered to I don't know in the court. Auntie, according to you, Auntie, Baba Jenny, Baba Sadia Magazine, Baba Litera. Sure. Eh, gundi eh, eh, election gundi bagenda mu parliament babaletera amagezi how do you organize a delegation conference electronic gundi bino ebya zoom mm. biki did you follow it i'm not judge i'm not a judge otunulya butunulizi mbeera mm. nti what is at stake in in in in in in nti obuyinza bobi wani yabufuna lawfully mhm kubanga bwogamba nti yo olwakwata isitthebote constitution constitution yobote eya upc kugamba bwemulonda chairman nga mutambula ye yalonda kakati the most important issue gyensomye mumawulire this man handpicked people is what their constitution erenga yobote ya upc abantu bange nabaleka ebwero this is a very crucial matter mm -hmm. if you are reasoning you analyzing the issue at stake was the abawuliza bakikutegeere eh, ensonga enkulu kati ya delegates conference yatule yawa bobwaine obuyinza bwebanga efaanagana ngaeya upc nti bwemulonda chairman yalonda kakati ekibuuzo kiri nti abantu bobwaine batambula nabo mu nop balondebwa mu delegates kakati in case kasabagamba nti yalondebwa mubutuufu omulamuzi yenga abagamba diplomatically muddeyo mulonde according to your constitution bobi wayini ayiika nebebalonze eh, mu nomination zibayiika atatya nkubuulidde ayiika ee byonna byebakoze bifu kuba byonna biva ku bobi wayini this is the matter owuliyaga nti kibina yakimuwa ee eh. yakiwugeddeyakimu constitution neyekiwuuka ye, ye constitution yesigala eriwaje oboto kakati roya wa Bobby Wine yali badde atunulira constitution yawe natunulira judgment yake na and wa and tumia yashiki why do you have the akena ke judgment today omuganda akugana nodira muganda atasoma mateeka ti omusango omukadde gwe gusala omupya muganda bwagamba e, e, ja, go cases are decided no no precedents akena judgment is important kuba ero tetingira kuki how did you acquire power delegates conference wegituuza akodingire ne mawo naye natuuza delegates conference eyiye konfa naye witinensi nti hey, bazituuza batya nolaba bano <laughs> nga bali ku zoom election ziri ku zoom anti election ziri ku zoom bategeeza ki otegeteke kyegamba nze sikola judgement nkubulya factors kyebaliko era gwe kikutegeeza why did the army arrest kibalama oba protect him n'atabaakulu kitegeeza the most trusted arm of this government is the army akulo talinnyayo amagye gagamba kibala mazi life was in danger ah. nga bamuyes aleme butacommunicating na mulala yenna ekyokubiribobi wine ayinza okuba nga yagwa mu kizibu naye naddira olutalo oluli mu liberion eriri mu state house ono baalwana nabo bamafia bali mu state house nga bebamuwa ekibiina kye najatula waggulu legal ne bwaba akola this man cannot allow an extension of his enemies bafune party kubaba bafuna party ne bayisamu aba bakaba ina sente even that money dollars who has that money either foreigners oba omuntu owamanyi ebyo e- kibalama yagambye nti <laughs> tebyali bituufu nga yekyusakyusa mustatement ze ze nkubuulira nti yo ono president bwabanga yafunye ku kibalama namutegeeza ani nanyini kibiina ekyo eyakigula ngaali ku bamafiya bano kuba bamafiya tebabala bamafiya balowooza ti they can control parliament and sake mm-hmm. kakati bwebabanga mu madinensi yaabwe ey'obutabala ngaekibiina kya bobi wine bebakitandika kuba nze nabagamba nti i strongly doubt whether lwakojo could register a party ebironge nga ku bobi wine without instructions from a powerful group Eh, nti namboze yatandikirawo okubojja nebadukabagenda mu kooti ekyobanoonya bamuteekeko bobi wayini nebagenda mu kooti kujja mu kooti kasi kyenda balagidde okukola segona was defeated in the court kubanga mawo bintu bikalubiza mawo was used ne bamudampinga kakati the mafia uses you twice once bano bwe bategeera nti tweyambisa mawo luli mu katabo kange invisible handi nkubuulira tebamusuubiza biliyoni wake mu kitundu mukalu yesimbe ku bwapulezidenti kakati tebaddamu mulaba kakati bo ne balowooza tuyinsonyiwa okubuwa jjukira nti this same mao bugundi bwe yajja oyo eyawozanga mumanyi eyantuma foma katikiro obwo buganda mps had left the democratic party tusuubi they were brought back baba wa miliyoni bibiri bibiri tukambaak hmm. ono omukazi namaya ne bamuwa miliyoni lukaaga ava ku bwa dipit meya tulirokeeti akuba ensambu the same mafias were doing the same this is the same situation now Buonasera, ma due siamo detti me va bene. nga mawa ni medeko leta sikuye te pate fomi oh. abakwatidde okusinza kukinyonyola bugwene byasiba bikutuka